Elinizde poşetler. İçeriye girdiğinizde sizi bekleyen aileniz. Aileniz sizden helalinden rızık beklemektedir. Siz de çalışıp geldiniz, helalinden olması niyetiyle selam verdiniz ev halkına. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Eve girdiğinizde uzattığınız poşetlerin içinde her ne varsa yıkanır. Çünkü temizlik suyla mümkündür. Yemek için temizlenmesi gerekir. Temizlenen gıdalar yemek için hazırdır. Su temizliğin en son noktasıdır desek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Üretim başlangıcından sofranıza gelene kadar her aşamasında temizliğe verilen önem o ürünün kalitesini oluşturur. Siz yıkamadan evvel kim bilir kaç defa hangi mikroplara karşı gıdalar korunmuştur. Ama yetmez. Bir defada sizin temizlemeniz gerekir. Hakikaten ayeti kerimede beyan edilen temizlik sadece suyla mıdır? Hakikat penceresinden bakılsa su temizlik için yeterli midir? Helal olan temiz olandır. Arzda var olan hikmet ilahiyenin bizlere takdir ettiği imkanlarla aklınıza gelmiş ve gelebilecek olan her türlü yiyecek, içecek her şey helaller nispetinde önümüzdedir. Temiz olarak tüketilmesi emredilmiştir. Helal ve temiz olduğu müddetçe bizim hayatımızda kıymetlidir kıymetli olan ne varsa helal ve temiz olandır. Hayatınızda en kıymetli hediyeler size en sevdiğiniz insan tarafından verilmiştir. O insan da sizin hayatınızda güzel bir ifade bırakmıştır. Sizi her zaman güzele yönlendirmiştir. Sizi her zaman kötülükten alıkoymuştur. Geçmişten bugüne size en güzel hatıraları bırakmıştır. Hatıraların en kıymetlisi en temizi ve en helalidir. Hayatımızdaki bütün kıymetlerin değerini alt üst eden tek bir şey vardır ki o da şeytandır. Şeytan kıymetli olan her şeye düşmandır. Cenab-ı Hakk'ın en kıymetlisi insandır. Öyleyse şeytan bütün insanlığa düşmandır. Şeytan bütün kıymetleri elimizden alıp götürür. Öyleyse bir şeye şeytan eli değmişse o kıymetini kaybetmiştir. Sizler çocuklarınıza şeytanın elinden herhangi bir şey yedirmek istemezsiniz. Düşüncesi bile oldukça üzücü ancak ütopik değil. Hayatımızın tam da göbeğinde Cenab-ı Hak bizi buna karşı uyarıyor. Pazardan alıp da evinize getirdiğiniz, tertemiz olduğunu düşündüğünüz helal yiyecekleri şeytanın elinden çocuklarınıza yedirmeyin diyor Cenab-ı Hak. Eğer şeytana tabi olarak yaşarsanız her şeyinize şeytan ortak olur. Bir şeyin helal olması temiz olduğu anlamına gelmez. Cenab-ı Hak bizi hem helaliyle hem temiziyle yemek ve yaşamak hususunda ayet-i kerimede görüldüğü üzere uyarıyor. Helalinden biliyoruz temizliği. Nasıl olur diye soracaksınız. Bir şeyin temizliği dilinizle başlar sözünüzle başlar, niyetinizle başlar. İçinizdeki hakikatle başlar. Mesela bir ürünü satarken yalan söylemiş olmak veya alırken şimdi cebimde para yok. Biraz daha indirim yapsan derken cebinde hala paranın olduğunu bilmek helalin kirlenmesidir. Şeytan bu mala ortak olmuştur. Artık su ile temizleyemezsiniz. Alınan şeyin helal olması kafi gelmez. Olması gerekir. Şeytan helal olanı kirletmekle kendini yükümlü görmektedir. Artık elinizdeki madde kirlenmiştir. Helal ancak suyla arınamayacak kirlerle bezenmiş bir yiyeceği yediğinizde ne mi olur? Artık aciz bir kul olduğumuzu unuturuz. Kulluğunu unutan artık neyi hatırlasa hiçbir işe yaramaz. Kirlenmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Kirlenmiş dünyanın en kirlisinin nefsimiz olduğunu unutuyoruz. Ne hikmetse çevre kirliliği dediğimizde insanın kendisi hiç bu çevrenin içinde yer almıyor. Ey insanoğlu! Hakikaten helal olanı yediysen helal olsun sana. Ama temiz olanı yemediysen ne çare gerektirir ona? İftira, dedikodu, kötü söz. Vicdan bunu yemeye el verir mi? Madem ki yiyor, öyleyse Rabbinden habersizdir. Beyhude kendisini hak yolunda sanıyor da şeytanın izlerini takip etmekte. İşin hakikati şu ki, elma değildir tadı bozulan. Ağzın tadı bozulmuşsa elmanın köyden gelmesi, organik olması artık hiçbir işe yaramaz. Kalın sağlıcakla.